Tangin na Seven agad. Dalawa na lang dun. Ayun na. Oh. Kita iyo. Paangat ko pa siya. Tago yan sa puno. Hmm sa baba. Ba to yan?

<laughs> Ay, di na-quit yung dalawa, oh. <laughs> Ay, nako. Ano? Ellipse kayo, no? Wala kasi akong compensator, eh. <laughs> Ay, nako. Hindi ko kayo add, mga gago. Ayun ako, makatulog na rin. Ay, di ko ata ginawa yung mission ko. Tang <laughs> inis yan. Airdrop, di rin ako kung ba airdrop. Pero kasi, tanga na kasi nila eh. Ano daw? Oh? Hindi ko man lang nagawa. Reset talaga to. Ano? Gawin mo ngayon. Kung may gawa mo, buo ang